электр кыймылдаткычтары жылуулук кыймылдаткычтарына караганда өзгөчөлүктөргө ээ биринчиден булар экологияга ылайыктуу атмосфераны булгабайт күйүүчү майдын кереги жок акыркы жылдары автомобилдерде жылуулук кыймылдаткычтарынын күйүүчү майын электрго алмаштырууга аракет кылышууда кубаттуу электр кыймылдаткычы пайдалуу аракет коэффициенти токсон сегиз пайызга чейин жетет мындай пайыз эч бир кыймылдаткычтарда кезикпейт өнөр жайда колдонулуп келген электро өзгөрүү тогунда иштейт туруктуу токто дагы иштеген электро дагы кенен жайылган мисалы транспорт электр поезди трамвай троллейбус туруктуу токто иштешет туруктуу микроэлектро автоматтык башкаруу системасында тиричилик техникада электр устарасы жана башкаларда колдонулат ал эми кубаттуу электро айланган тегирмендерди кыймылга келтирүүдө көтөрүүчү кранда жана башкаларда колдонот